رضا ملک زاده تو ای ساغر مستی به جانم چه نشستی همه دار و نداره این دل ساده تو هستی تو ای بالو پر من شدی تاج سر من رقصا بگردا تو بردی دل از ما من آن خانه بدوشم کمی مست و خموشم سر زلف تو را من دانم نفروشم خانه خراب تو شده دل دیوان سمایی بزن و تو به چرخانم کار من وقتی تو میخندی خرابت میشوم آری دیوانه چالی که روی گونت داری اسپار به دستان خودم فردای سختت را روزی نوازش میکنم موهای لختت را جامی بزن لبتر کن از مستی مستی تنها بگو دل بر خودم بستی بستی تو به رسوایی کشد کارم کارم هرچه تو میخواهی خودم دارم دارم تو آتش پاره هی میرخصانیم از من که عاشقم رو میگردانیم تو آتش پارهی هی میرخسانیم از من که عاشقم رو میگردانیم زبانی کن امشب میان ما خودت پادر میانی کن دل میبری جانا دلم دریای توفانی این گونه دل بر بودن اسمش نامسلمانی جامی بزن لبتر کن از مستی مستی تنها بگو دل بر خودم بستی بستی بی تو به رسوایی کشد کارم کارم هرچه تو میخواهی خودم دارم دارم تو آتش پاره ای هی میرخصانیم از من که عاشقم رو میگردانیم تو آتش پاره ای هی میرخصانیم از من که عاشقم رو میگردانیم یک ساده قفص کشیدی به جانم بدون تو نمیتوان بیا ببین که در toi. مجنون تو رضا ملک زاده یادم تو را دیگر فراموش شیدا منم از عطر تو می در شب پیراهنم آوارم من همچو باد بی دریا توی من قایقی بی سر نشینم دل بر بی بی تو بی آشیانم بی من ای هم رفته ای بی خبر بی تو بی خانمانم دل بر بی نشانم بی آشیانم بی من ای هم سفر رفته ای بی خبر بی تو بی خانمانم رویم سفر می این دلگاهی چون درختی هوای تبر می جنون عاشق که منطق ندارم رهای آشیانم بی من ای هم سفر رفته ای بی خبر بی تو بی خانمانم دل بره بی نشانم بی تو بی آشیانم بی من ای هم سفر رفته ای بی خبر بی تو بی خانمانم رضا ملک زاده بیقراری های من بگو کجایی بسوزد این دلم چو تا سهر از این جدایی دلم گرفته از هوای بی کسی به ما نگارا تو آمدی و با خودت رو بودی قرار ما را بمان کنارم که بیقرارم در این شبانه ببین شکستم به گل نشستم در این زمانه بیقرار تو هم به خواب هر شبم در کنار تو هم چه عاشقانه در انتظار تو هم بیا بمان کنارم شبم در کنار تو هم چه عاشقانه در انتظار تو هم یا به من کنارم تو کشم آهی چرا دگر مرا نمیخواهی چه خواهم از تو جز نگاهی راهی نمانده تا رسیدنت حالیست تو را دوباره دیدنت بازار تویی که بهترین خواب هر شبم در کنار تو هم چه عاشقانه در انتظار تو هم بیا به من کنارم بیقرار تو هم به خواب شبم در کنار تو هم چه عاشقانه در انتظار تو هم بیا به من کنارم